Hola, soy Tabata de Identifica un Narcisista. Ahora vamos a hablar sobre una prueba que se puede hacer, muy muy buena, para ver si estás con un narcisista o no. Ya empezaste a salir con alguien, ya viste que todas sus historias del pasado han terminado en tragedias. En el caso de los hombres, todas las chicas, sus exnovias se volvieron locas o de repente, según él, todo iba bien y de repente enloquecieron, ¿no? Y por eso terminó con ellas. Eh, cosas por este estilo. Cuando ya has visto una serie de red flags, de banderas rojas, puedes proceder a hacer esta prueba que es muy buena. Y aconsejo que la hagan todos en casa. Digo, para que vean si son narcisistas o no, pero aunque en realidad un narcisista jamás haría una prueba de estas sabiendo que podría exponerse a su narcisismo. O sea, la realidad es que un narcisista nunca se va a preguntar si es narcisista. Entonces, si ustedes están haciendo la pregunta de si ustedes no son narcisistas, muy posiblemente no lo sean. Pero el caso es que cuando estén con uno de estos y ya, o estas, y no sepan, y quieran saber si realmente esta persona es un narcisista, no pueden aplicarle esta prueba. Ahorita imaginen mm, eh, una habitación, un cuarto, y en este cuarto imaginen una mesa. Imaginen de qué material es, de qué está hecha, en qué parte del cuarto está hecha, ¿vale? Ya una vez que han imaginado esta mesa, imagínense un florero, este florero también puede estar en cualquier lado del cuarto, en cualquier lado del cuarto, puede tener flores o no, imagínense de qué tamaño es, si es grande, chico, ¿no? Y si tiene flores, ¿cuántas flores tiene? ¿No? Y si no tiene flores, ¿cómo es el florero? En tercer lugar, imagínense una escalera, una escalera de mano. Eh, puede estar también en cualquier parte de la habitación, en cualquier posición y puede ser de cualquier tamaño. Imagínensela, ¿ok? Una vez que tengan imaginada esta escalera, ahora imaginen un caballo, sí, un caballo adentro del cuarto, un caballo eh, vivo, puede ser un caballo de juguete, un caballo de cualquier tipo y puede estar en cualquier parte del cuarto haciendo cualquier cosa. ¿Ok? ¿Ya lo imaginaron? Bien. Ahora imagínense un remolino. Este remolino pasa en medio del cuarto y ¿qué pasa? se cae la escalera, no sé qué les cae qué queda de pie, qué no, qué pasa con el caballo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ya una vez que han hecho estas imágenes en su cabeza, entonces ya le preguntan a la persona que se los diga, ¿no? Esta persona no les puede decir las cosas mientras se las esté imaginando, mejor que se las diga ya después. La mesa simboliza a uno mismo. Como ves la mesa, es lo como te visualizas a ti mismo. Es muy curioso ver cómo las personas narcisistas, como al final tienen una autoestima muy baja y, tienen una, y se odian a sí mismos en el fondo, se imaginan siempre mesas pequeñas a la orilla del cuarto, a veces de materiales como eh, plástico o madera apolillada una persona normal, sana, que tiene una buena autoestima de sí mismo, generalmente se imagina mesas al centro de la habitación, grandes, pesadas, de buen material, ¿ok? El florero, el florero es eh, las amistades, ¿no? Si tú te imaginas un florero que no está en la mesa, ¿no? Y que generalmente está en otro lado de la habitación y no tiene flores, esto es un florero de narcisista, porque los narcisistas recuerdan no tienen amigos, ellos utilizan a la gente. Entonces, generalmente un narcisista me va a imaginar un florero sin flores. Rara vez se lo imaginan arriba de la mesa. O sea, si, lo imaginan en la mesa es así como chiquito eh, y sin flores. O se lo imaginan de pie junto a, en un rincón, ¿saben? Así de ese tipo. Después la escalera. La escalera de mano son las ambiciones. Los narcisistas realmente no, no es que sean gente ambiciosa. O sea, sí sí son ambiciosos en el aspecto de, perseguir esta comodidad económica, pero realmente no les gusta hacer nada para conseguir las cosas y por eso delegan las cosas que no quieren hacer en otros. Entonces generalmente los narcisistas también se imaginan como escaleras pequeñas, eh, acostadas en vez de paradas, o en su defecto escaleras muy grandes en medio del cuarto, así que predominan casi la escena, ¿no? Entonces, estos son dos extremos de los narcisistas. Se imaginan escaleras muy grandes en medio del cuarto, así como este, eh, predominando escaleras muy pequeñas, como de estas de, escaloncitos chiquitas, acostadas ahí al lado de la habitación. Y el caballo, eh, la imagen del caballo es muy curiosa porque el caballo es la pareja o el amor. Entonces, los narcisistas generalmente se imaginan caballos, que además de que no son de de veras, se los imaginan lejos de la mesa, chiquitos, en un rincón, cosas de estas. Una persona generalmente sana a lo mejor pondrá el caballo cerca de la mesa o viendo hacia la mesa a veces pues encima de la mesa. Eh, los narcisistas, les digo, se, imaginan así como lejos, a veces afuera del cuarto o viendo por la ventana más allá, ¿no? Y el remolino es cómo reaccionan ante los problemas. Un narcisista generalmente se imagina que vuela todo patas arriba, incluida la mesa, el caballo, la silla, el florero, todo. Una persona normal a lo mejor deja, se le cae el florero, a lo mejor se le cae la escalera, ¿no? Este, no sale realmente volando todo. Aquí lo importante es que una persona normal, bueno, podría dar de estas cinco preguntas, a lo mejor tres respuestas, eh, digamos, dentro de un eje normal y dos contestarlas como un poco como narcisista. Ahí todo está normal, pero si una persona contesta de estas cinco preguntas, tres, al menos tres como un narcisista, aguado, aunque aquí ya tenemos mucha posibilidad de que de que estemos ante un cluster B, le hace la araña grande. <laughs> entonces es una prueba muy, muy sana de aplicar cuando tú estás empezando a salir con alguien y no estás seguro de si es un narcisista o no. Si esta prueba no la pasa, mucha atención, hay que hacer las siguientes pruebas, las cuales estaré publicando en otros capítulos. ¿Ok? Gracias. Compartan, pónganle like y si les gusta... Eh, pues este, pónganme sus comentarios y espero que les esté ayudando. Eh, como a mí me ha ayudado leer tantos artículos y podcasts que desgraciadamente todavía no están en español, pero pues para eso lo estoy haciendo yo, para traducirlos y pasárselos así tal cual se lo estoy pasando, porque como les digo, les recuerdo, yo no soy psicóloga, yo nada más soy una víctima más de estas arañas y por eso estoy haciendo este, estos blogs, porque es importante que todo el mundo sepa que existen, para que luego no se queden así en el limbo cuando sean víctima de uno de estos y no sepan ni qué pasó, ¿ok? Like, nos vemos.